皆さんこんにちは私はアートピースです、えー、今日はですね久しぶりにライブということで、えー、グラシアという曲をやってみようと思います 春を過ごし夏をめぐり再びこの秋に訪れるものがある遥か彼方に見えるこの世界で一つだけの 愛を探して ありがとうございました。Art in peace with Home Office.